Si por oro tu alma vende sangre pirata, las venas tienes grandes tesoros querrás encontrar y en tu navío los va a Grandes tesoros querrás encontrar y en tu navío los a <laughs> Los bravos piratas van a bordar, todos los barcos que zarpan al mar. Sus historias sobre el botín se contarán de uno al otro con fin.